Americanino presenta Surco en Rock and Pop. Lo que es la colección como de disco en realidad fue de, niño por mi viejo en realidad. Mi viejo tenía colección de, disco discos, en esa época en vinilo. Ahí empecé a agarrar los que me gustaban a mí y de ahí me los, me los iba quedando yo. De mi viejo después salieron los CDs, quedaron tirados los vinilos y yo los guardaba porque en mi casa sonaba eh, mucho rock, eh, eh, rock anglo, por decirlo de alguna manera, mucho Dylan, Pink Floyd, no sé, de todo, de Who. Y por ahí me fue, me fue marcando, entrando, marcando como un tipo de camino. Americanino está presentando Surco en Rock and Pop. Hoy el vocalista de la banda nacional de Ganjas, Samuel Maqueira. Esta es la, mi primera banda que tenía en el colegio, se llama Yusolis. Esta es una grabación del, año 94. Nunca grabamos, nunca grabamos nada. En realidad es un, es un, eh, o sea, oficialmente es una grabación en el Bipro que hicimos como una tarea de un amigo y como, como lo único que he registrado más o menos decente de Usolis. He tenido siempre la misma que era la de mi viejo y todavía apaña ni un problema. O sea, Techniques vieja, weón, la he tenido toda la vida, jamás la he cambiado. Esta weón no la, no nunca más. Difícil. Singles on Garden. Eso es un arte de disco, weón. Muy suicidal. Back on the Juice. Me encanta este disco, eso es realmente el Chacal, no tiene ni, no dice nada, <laughs> muy artesanal. Americanino presentó Surco en Rock and Pop.